අපිට කොහෙද මාළු අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මෝතු අඩ මගේ කැල්ලේම නැලු කෙරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු උතුරු දකුණ මාරු වෙන්නේ දෙන්නේ අත පුරුවල රැප මගේ කසිප්පු යන්නේ පපු ගලවලා යන්නේ පකෙල්ලෝ පස්සේ